මීළඟට අපි යන්න සූදානම්. තම ලස්සන ගීත ගොඩක් අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලස්සන සුන්දර වෙනසක් නැද්ද මනා? ආ ඉතින් මීළඟට අපි තෝරගත් අපේ ආදරණීය මధు අපේ ආදරණීය හැඩකාරයා කටකාරයාට සිදුවුණු සුන්දර වැඩක්. එයාගේ කණ්ඩ හදන්නේ. ඕ. ඉතින් එයා ආදරය කරන ගාන ළමයා උත්තර ಭಾರತೀಯ හින්දි සිනමාව උත්තර ಭಾರತೀಯ හින්දි සිනමාව වැළඳගත්තා. ඊට ඉස්සරලා කිව්ව මොකද්ද? ආදරණීය පෙම්වතිය භාර්යාව කියලා කිව්වේ භාර්යාව වෙන්න ඉන්න භාර්යාව. කොහෙන්ද? ඔව් ළඟදීම වෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඇය ගොඩක් ආදරය කරන කලාකරුවෙක් තමයි උත්තර ಭಾರತයේ ජයගත්තු ෂාරුඛ් ඛාන්. ෂාරුඛ් ඛාන්ට ආදරය කරපු ඇය අවසානයේ සිදුුනේ මෙයාගේ ගෙදර ලයිට් පවා කපලා යනකම් එයා ආදරය කරා ෂාරුඛ් ඛාන්. ඔව් Dan Dinda nih, matanya Jeriak ¡Oh! Light, vámonos. දෙන්න මල්ලියා පුඩිය දෙන්න. ආන්නේ කලා රංගපාන්නට රාණි මුකර්ජිට පැහැල්ලු හරියට ටෙම්පරියට හරිය ආගියා නම් කාන්න කලා දෙනවලු නියමෙන්න. මොනවා? ටෙම්පරි කලා ටෙම්පරිය අනින්න බෑබල් පැනලා හොම්බට. යකෝ මේ අපේ ගෑණිගේ හොම්බට අනින්න. අනින්න කොනෙන්ද මං ආ? ඒක නෑ. ඒ පවුල

නෑ බං 60ක් මට කරන් කාන්ට ගැහුවලු කාන් කුටි ගනව හීනේ අනේ මෙත්තක් කරන් හෙට මං පාරට හැල යන්න කොහමද මුංග කොම්මට hina වනේ වන හතුරෙකුටවත් දෙල්ගස් සන්දිය ඕගොල්ලන්ට මේ දේ වෙන්න එපා කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.